Wieso wirkt der Scheiß nicht, Alter? Du bist eine große Schande, Mann. Für die ganze Familie. Du solltest ein Vorbild für deinen kleinen Bruder sein. Aber alles, was ich hier vor mir sehe, ist ein drogenversiffter Penner. willst du eigentlich vom Leben, ha? Ich will eigentlich was anderes. Musik